जिला पुलवामा के थ्रिव इलाके में लोगों को पोल्यूशन की वजह से बहुत सारी मुश्किल का सामना करना पड़ा पोल्यूशन से वारियत खरवस में सनिस से जिंदगी तक सन खराब दुख बीमार तफ जुकाम खराब फसल तक खसाने असल के कहें अकिस जमीन सोत्र दाने तम साथ उस खराब सपने फैक्ट्री कोई एतराज़ नहीं फैक्ट्री के बारे में अगर यहाँ पड़ेगी कोई बात नहीं मगर पहले तो मतलब यहाँ मतलब ये पोल्यूशन कंट्रोल होना चाहिए यहाँ के लोगों की देखिए मतलब हाल क्या हो चुका है मतलब जस्ट इन्वॉल्व है की गवर्नमेंट जो मौजूदा गवर्नमेंट भी बनने वाली है तो वो भी कोई एकदम हम उस उनको कहते हैं कि कोई कोई ना कोई एकदम उठाए ताकि यहाँ की पोल्यूशन कंट्रोल हो जाए और आवाम को कोई फ़ायदा पहुँचे आवाम का सबसे ज़्यादा फ़ायदा यही होना चाहिए कि उनकी सेहत किस तरह कर, किस तरह ठीक रहे या अगर अगर ये पोल्यूशन कंट्रोल नहीं होगी तो उनकी सेहत दिन ब दिन ज़्यादा ख़राब हो जाएगी